Ei, hola a tothom, sóc la Grandur, benvinguts a un nou vídeo de We Happy Few. Per aquí ve un doctor, jo m'aparto, perquè tots sabem, almenys les instruccions del joc diuen que detecten si no tens joy, per tant, millor marxar d'aquí. En aquest cas, hem d'anar als laboratoris Howards, no sé què, espero que estigui per... Oh my fucking god! Wow, això és nou. should sit down. No more Mr. Nice Guy. Touch it. Ja em potser em peguen, eh? for the next minute. No more Mr. Nice Guy. Oh my god. I com és que aquell m'ha detectat tan fàcilment? Així tan d'entrada? Em pensava només als doctors em volia, em podia detectar. Ai, Déu. Que és per la pinta que faig o... Oh, Déu. Hello? Bé, la missió segueix sent la mateixa que és en els laboratoris. Howards. Esperem a que, que tio marxi abans per tenir via lliure per sortir de la paperera i que no... que ningú sospiti. En aquest cas, sí, com és que faig aquesta pinta tan rara. Tinc més punts per repartir, però... Hmm. Mira, aquest, aquesta manera bé tenir. També volia aquesta, eh? Recordem que... Sí, 8 punts. Sí, ara, ara m'he de centrar en tema de agafar punts per... Per poder pujar allò que m'interessa més tota l'estona, no pas <laughs> el que em trobo momentàniament. Aviam, intentarem posar-me almenys la roba que doni més al pego, no? Això dona al pego, però... Potser no prou, no sé. Provem, eh? Sortirem així. No sé ni, on estava, però... Mira, d'anar cap a la dreta. No vam per aquí? Aquí ha aparegut? Aviam si realment... Oh, shit. Oh, merda. Jo vaig caminant tranquil·lament. Crec que hi ha un que em persegueix. I Infle. En principi, saludant dissimules. Però no sé fins a quin punt. Però realment detecten que no tinc joy, és una merda, eh? Lovely day for it. I can't wait to see how they fix mira, un altre traductor. All right. Wait. Oh, I forgot to tell you the Bueno, si passo per darrere del doctor no em veu. That's good. Good news. Lovely day for it. Arthur ah, Hastings! I thought you turned into... Uh, Val, laboratoris. Collons, tu, quin laboratori. Ah, oh, més xulo. déu nhi jo vull un així també. Aquí de poder córrer, no? Suposo. machines aquí. I don't think I've been in Hayworth Labs since Harry Hayworth gave that big tour a few years ago. Oh, I just sang. Sorry, sir. There has been a slight <laughs> hiccup in the disposition of the lab, and it is currently in isolation. No one in, no one out. Please come back later. Uh, but but uh, uh, I'm a reporter. I'm supposed to interview Dr. Verloc. Oh, I hope he hasn't forgotten. Oh, a journalist, eh? Ah. Have you got your press pass? I uh, left it at the office. Well then, <laughs> you'd best go back and get it, haven't you? Bueno, necesito... So press pass gets me in. Amazing what people do to get in the newspaper. Maybe I can go talk to Mrs. Oliphant at the Au Courant. See if she's got a spare press pass. Ah, Deo, no fotis. Neteges fresques. Bueno, estic a un quilòmetre. On està això? Bueno, he d'anar cap aquí. Estic a quinta forca, nois. Viatgem. Almenys si em sortiré sota, no hauré de recórrer el mateix camí. Estaré un pèl més segur així. Odd. I can never remember what the tracks look like after. Ah, aviam. Encara segueix aquest cadàver aquí. En fi. Buah, tot això és el que ja recordava. Per tant, sortirem directament. Si trobo la sortida, per favor, vull sortir d'aquí. Aquí està, molt bé, gràcies. Aquí no hi havia res que pogués aprofitar. No pas, doncs sortim. Fora, haurem de córrer més, perquè no tenim res de nou. Però sembla que sigui de nit, o almenys... No, no, és de dia encara. Corro per aquí, que no em veu... Ningú. Ui, quasi li fot una hòstia en comptes de saludar. Lovely day for it. Do you remember when we used to swim in the jo no, jo aixequi aquesta llum, com mola, no? M'he desviat totalment, eh, però... Should clear up soon, I imagine. Watch out for scurvy. Uncle Jack says. Sí, escorbuto, sí, me'n recordo. Bueno, he d'anar aquí. Estic quinta forca. Encara. Això? Ah. Cabrons, en sec un. I això? Gravatos espavila. Ah, bueno. No, en principi... Bueno, aniré tirant, eh? Tampoc... És que m'interessa gaire la, la vida nocturna d'aquest joc. Aquí s'acaba? Bueno, res, Aniré, aniré corrent per aquí. I wonder if changelings were just what people used to call people like Percy. Més ràpid? Molt bé. Fantàstic. Bueno, portem 8 minutets d'episodi, de moment hem corregut molt, però no hem fet gran cosa, ens hem apropat al laboratori. És aquell tipus de jocs que passa molta estona i fas poca cosa i hi ha molta estona temps. Aquests edificis mouen molt. Ui, això? Això que es veu aquí, vull, vull veure, eh, també. crec que, crec que no podré, si em vaig per fora. Quan vagi per dins ja, de tornada. O ara tocarà, segurament. Hello. Bueno, no, encara no. Sembla com una muralla de cases. Però vaja, de moment tocarà investigar cap aquí, a la meva... Realment em podria haver portat amb mi el... Hòstia, em mato. Amb mi el carnet de periodista. Almenys hagués sigut més útil que no pas deixar-lo allà. Però suposo a les presses, quan em perseguien i tal, doncs ja no... Era millor deixar lo allà, certament. Ara, que no em deixin entrar, hauré de donar la volta per la ciutat... ¿Això? Que raro. Bueno, pues ja, ja estic dins. Altre cop. Forli. No s'ha notat res, que no hi era. Bob's your uncle. You know, I think someone's looking for you. Ah, segurament, sí. Ui, aquesta casa? això? Que mola, no? No, realment hi ha detalls. És a dir, és un joc indie que va buscar la, la seva... La se el seu finançament a través de Kickstarter. I abans ja llegir que hi havia, no sé si 2.000 o 7.000 persones que van donar pasta. I eh, déu-n'hi-do, la... Ui, doctor, passo de llarg. Vaig per una altra banda. Per tant, no deixa de ser un videojoc... Un indie. No deixa de ser un indi que ha sortit bé, certament. Tot i que, si comparem amb el Prey, que és el, el que, que també vaig posar al canal, no del tot, per això, si, comparem, si comparem amb el Prey, eh, aquest aquí es queda un pèl enrere, evidentment, per tema pressupost, per tema moltes coses, però tot i això, el, el, el lore, el, la història del fons, el real fons, collons, està, està prou bé. Això? Deixem d'aigua fiestes. Potser són les a l'entrada del... al principi del joc. De curiós. Ah, li puc preguntar aviam què ha passat? Lovely weather. Right as rain, sir, right as rain. I just want you to know that I appreciate what you do. right, Chuff, to know the constabulary is appreciated. Oh. D'acord. Bueno, tinc la seva porra, jo me'n me vaig d'aquí. Ja he fet la meva feina. Aviam. Bueno, encara no sé si arribaré al meu edifici, eh? Aquesta... Aquest ritme vaig donant voltes. Collons, sí, però he passat a llarg. Pot ser això? Home, almenys estic aquí al costadet. Ah, aquest cop al costat d'un... Ah, oh, Déu. Home, no, no m'ha vist. Doncs apa, aquí som. my old office. That was fun, being a reporter. I might have made sense for to have for coffee. Typical. How am I supposed to get upstairs then? Uh, bueno, para su humor Bah, és igual. No em faré cafè, ja, ja en tinc d'altres ocasions. Val, hauré de piratejar. sneaking suspicion that they want some coffee. Ah, hauré de fer cafè. Good. Però hi agafa el cafè, no? Ah, d'acord. Poma... Bueno, hi ha moniatos. Són marollos. Carn estranya, passo molt. No surt el meu nom. Bueno. Ja tinc el cafè que em... Espera, eh? ha un poli aquí no em diguis res. Qui ets tu, no? Bueno, doncs... Pues... Falta cafè. Ah, en aquest cas... Bueno, potser puc entrar així. Sobre però realment... Sí, pues mira, és aquella de sobre. Let's see if I can get Mrs. Oliphant to give me my old job back and my old press pass. No, volia prendre pastis a punta pala, eh? Arthur. Arthur Hastings. The Old place hasn't changed at all, has it? Where did you go? When you disappeared for two weeks? Did you ever remember? I must have had too lovely a time. <laughs> I was hoping you could use a reporter. I'm afraid I've got a half dozen of them. Bloody useless, the lot of them. I've got six pieces on my desk, all about the new flavour of joy. Can you imagine? It's coconut. Didn't Dr. Verloc make that announcement some time ago? Gemma wanted to do a piece on him. I hope she hasn't fallen in a hole somewhere. Oh. I haven't seen her in yeah, days. It's bloody frustrating too. There's all sorts of silly rumours about the tunnels under Wellington Wells. Gas leaks, water main breaks, maintenance workers at the pub instead of their posts. That were all true, Wellington Wells would be about to fall apart. I asked her to do a story about it. Oh, well, um, I'm sure she'll turn up and everything will be peachy. I'm sure it will. Lovely to see you, Arthur. Drop by any time, really. in sin más perseguir. Gemma was always digging up interesting stuff, from what I remember. Maybe I should poke around her desk. Bueno, ara el tema està en trobar la noia aquella, demostrar que efectivament l'has pitjat. I a partir d'aquí suposo que em donarà a mi la, la feina, però... Suposo que serà això. Maybe I should drop in on Gemma at home. If she's really vanished, then maybe I can get my old job back. Mm -hmm. Va, doncs era a casa seva. No sé on està. Aquí, bueno, almenys 100 metres. Està propet. Hi ha una habilitat que en principi és per poder córrer o poder saltar sense que et vigilin tant, però... Però no sé, de moment crec que es controla força bé. I això? Oh... ¿Y aquí está el arma? Oh. All right. Right as rain, sir. Right as rain. Espero que han dos, eh. Would you like this? This is for you. Pues sí, en dos. Well, well, well. Odd how the fog only comes at night. I'm. Eh. He començat ara el toque de queda, eh? és fantàstic, és meravellós. No ens hem poc aquí. Això vol dir que he perdut dos denuncis. Doncs, sí, realment està prohibit caminar per de nit. No és que fos jo, que era raro. That's coming from Gemma's house. That's a bit awkward. Mare de D'on ve la llum, doncs? En fi. Bueno, doncs tocarà... Tocarà córrer, eh? No us espanteu, perquè... Un moment, eh? Perquè això ho hauré de fer amb gràcia. Ah, mira, justament va i em quedo sense menjar ni, ni merdes. Ah, en fi, moniato. Això no sé què és. Però no vull res amb jubiló, tio. Així. Bueno, tinc de sobre. Hi ha més que normalment, molts més que normalment. Això vol dir que... Bueno... Aquell llanc que pet. <laughs> És el que he comprat abans. Ah, que caracol. Bueno, bé, res. Som-hi, no? M'he perdut. És que és aquesta la casa seva. Què fas tu aquí? I guess someone noticed she's not been around and decided to rob the place. it by all that is holy. If I find one toy train in your swag bag, I'm gonna knock your last tooth down your throat! Gordo, turn that fucking thing off and come <laughs> back down here right now! I got it. If the alarm's upstairs, I'm gonna have to get past Mr. Shelter here. Bueno, no, tío, no, but... Ow! What the hell? Who the fuck are you? I live here. Love what you've done with the place. És un lladre. What the fuck? Què ha passat? Ah, espera't. Espera't, espera't. <laughs> Atacs, sí, ja. Atacs elèctrics a mi. Bueno, no fa res, això, eh? Collons, col·lega. I hear she recover in a few days. Sí. Bueno, almenys sense bateria, però vaja. No, I will not keep my voice down. I am a law-abiding citizen. Perdó, qui ets tu? Perquè... Uh, <laughs> uh, bueno, entenc que... Bueno, he d'investigar ara mateix. No tinc massa més opció. Planta esconder-se. Curiositat, eh? insane? Did she know too much? About what? Harry? Sóc jo? Ja, bé, no sé. Ara dubto, eh, de mi mateix. coses, la noia. Gemma? I would never have pictured it. I'm not sure I eh. actually want to, come to think of it. Oh. Bueno, jo també he passat per aquí, eh? Per tant... Bueno, però res, anem avall. Oops. Should we just take everything? I don't think Dr. V would like that. The constabulary might notice. I don't see anything talking about Dr. V here. Where's her study? I thought vampires have to be invited in. Downer! What? Els avisar, noi, realment? That ought to buy me some time. Open up in there! Who are you? Come out! We're friends of well, Gemma! Look at that. <laughs> You've been a busy girl, haven't you, Gemma? She needs our help. Hmm. I think I've found everything. Doesn't look like she found all the answers yet. Ah, puedes puedes cavar para allá. Follow it top to bottom, then right to left. For locks, looking for a permanent solution. Well, that's not ominous at all. Solution to what? Espera, ara em poso a saltar, saps? Foli canya tot, vull dir, pillau tot i després si... Ralph, you're not bloody mule. Pick what you can carry easily. Nada d'això. Després si... si et falta espai o si pesa massa tot, doncs ja ho trauràs, però és el que ha passat al final, per tant, que jo. Què em puc treure d'aquí? Això ja sabem que és una merda, però almenys val pasta, per tant, si veig algun lloc on pugui vendre-ho, doncs molt millor. Això són les coses de missions, per tant no, no ho trauré. És que no puc tirar, no puc tirar res. això, almenys no, no ho faig servir per res. 98, em val. Au. Oh, merda. Guai. Para alguna cosa servirá, No sé por qué, pero... Eso sí, para fusiones. fusiones. ya alguna cosa, curativos, curativo, se interesa. Zapa. Zapatos silenciosos. amb i faig. Evidentment. I la resta més o menys ja ho tinc, eh? Vull dir... Tampoc és que necessiti gran cosa ara mateix. Només els sabatos Aquí, la resta ja... I guess right. I better go see what's going on on this motoline regulation unit. Yeah. Maybe the answer's there. <laughs> seal that. Down up. Es un poli, no? estic pagant un poli. Oh, oh. Vale, vale. Now we see the violence inherent in the system. Estic molt poqueta vida ara mateix. Vale. Bueno, intentaré que no em vegin ara, <laughs> perquè... És, potser és un dels que he comprat abans. Sigui com sigui, de sortir d'aquí corrents... Com pugui. Crec, no sé. Uh, aquest aquí va amb la porra elèctrica. Aquest aquí sí que em pilla, eh? Crec que vaig amb, amb el mono encara de... de protecció contra l'electricitat, però igualment, joder. Vale, això està per aquí, 23 quilòmetres, jo canto el cuerpo eléctrico. No sé exactament què hauré de fer aquí, però aprofitaré per deixar l'episodi aquí on està, justament, més que res perquè hem fet bastanta missió i portem 30 minuts justament ara mateix d'episodi. De, per tant, deixem aquí mentre em busquen, no em trobaran pas, no em troben mai, recordeu? <laughs> I això, si us ha molat l'episodi, ja sabeu, compartiu el vídeo, fiqueu un m'agrada ben maco, deixeu comentaris i fins una altra. Adeu.